Xo'p, salom alaykum hammaga. Bugun sizlarga Averlock mashinkasini qanaqa qilib tozalashni o'rgataman, xolasa. Xo'p, birinchi bo'lib mana e, mo orqasidan bundoq bosganda chiqadigan lapkani ko'taradigan joydan mana ko'rsatingmi? Buni bu bossangiz chiqadi o'zidan o'zi. Chiqarasiz, birinchisi shu. Buni oshiqcha, munchaqa nima qilormang. isinib qolishi mumkin bundoq qilsangiz yetadi ozgina qilsangiz keyin mana mana bu joyda shu joyda mana bundoq bossangiz ochiladi o'zi bundoq qilib ochib bu joyini ochasiz keyin buni bu yoniga o'ngga itarib turib pastga tortsangiz bu ham ochiladi ho'p overlock mashinkasi qanday tozalanadi mana bu ikkita vidasini bo'shatasiz boltini biz tilimizda bo'shatasiz bo'shatib turib boltaga ehtiyot bo'ling qo'lingizdan tushib ketishi mumkin ko'pincha ehtiyotlab bir joyga qo'yib qo'ying yo'qotib qo'ysangiz topishingiz qiyin bo'ladi bu zavirlik ishlash qiyin bo'ladi bittasi bilan ham o'zi yaxshi ishlamaydi iloji boricha yo'qotmaslikka harakat qilinglar mana ko'rgan bo'lsalar averluk rosa musurga to'libdi mana o'sha tozalamaydigan bo'lib qolibdi tozalaganda mana milklarni asosiy asosiy joylarini ayting asosiy joyi mana bu tishini oralariga mana tishini ko'rsatyapsiz yaqinda. bundoq yaqinlashtirib hmm. tiniqlatib dani qilib mana bu tishini oralariga kirlar nimalar yig'iladi keyin bu turaversa tozalanmay bir hafta e, может o'n kun tozalanmay shunday ishlanaversa mana mana shu narsa qatib turib mana bu joyida qatib qatib turib toshga aylanish darajasiga boradi и keyin mana bu e, tishi averlogni tishi zubasini almashtirishga to'g'ri kelib qoladi chunki bir kun sinadi yo bo'lmasam bu sinadi yo bu sinadi mana bu lupar deydi shunisi sinadi agar luper almashtirmoqchi bo'lsalaring yo zapcha olmoqchi bo'lsalaring yo moshinka olmoqchi bo'lsalaring mana moshinkani nimasi bor ekan mana bunaqasi himoyalaydigani bor ekan igna singanda mana bu narsa juda kerak bo'ladi yaqinlatib olingda mana hmm. mana mana shu narsa pc bilan ko'rsatyapman shu mana bu narsa kelishidan oldin shuni qo'yilgan bo'lsa mana bunaqa zashitniga qo'yilgan bo'lsa sinsa ham ancha munchaga mana bu luper ishlamay olmaydi и ходить zo'rmaydi shunaqa moshinka tanlayotganda shu joyiga eh, ahamiyatliroq bo'linglar ho'p moshinkani shunday tozalaymiz iloji boricha agar sizda o'zmaylarda yo bozorlarda sizlarda bunaqa narsa bo'lsa bunaqa cho'tka bo'lsa ishlaring ham oson bo'ladi endi sizni kompressoringiz bo'lmasa shunaqa narsalardan foydalanib turib bundoq tozalaysiz bundoq qilib bundoq qilib boshdan xola selama iplarni bundoq chiqarib olib tashlang xolasanglar ham bo'laveradi endi o'zingiz vaqtingizga qarab mana bunaqa sig'maydigan joyiga Yomon joydan usullar tushirib olsangiz amalavering. Tushib ketar. Shatganimda asosiysi mana bu tishini tozalanishi kerak. Tishini orasiga mana pinsetni bundoq kirgizsiz, mana chiqdi o'zi. Shuni tozalash kerak. qilib shuni orasiga chang to'lib turasa igna bo'lsa ham singan igna bilan mana bu tishini kovaylarini tozalasangiz bo'ladi o'sha mana joylarni singan ignalar sizga asqotadi shunaqa ishlarda usulga tashish shart emas mana mana mana bu joyini bu tarafdan mana bu joyini mana mana mana shu narsalar siz avvallog'ingiz moshina kesib tez buzilishiga hadeb zo'rishida ishlar sifatli chiqmasligida eng muhimi moshinkangiz yaxshi ishlamasa asabingiz buziladi stressga tushishni boshlaysiz xuddi o'shalarni asl sababi shu bo'ladi shunaqa musor to'lib qolishi bo'ladi shuni tozalab tozalab turish kerak ishga qarab har mingtada tozalasangiz bo'laveradi o'zi ishchi <sighs> soni mingta man o'rtacha aytyapman o'zi buni kitobida har kuni kechki payt tozalab qo'yish kerak o'zini nimasi narsasida har kuni kechki payt endi har kuni kechki payt tozalashga nima qilmaydi to'lgan to'lganda nima qilish kerak toza qo'yish kerak <laughs> bugun bitta obunachimiz o'sha averlok yog'ini qanday almashtiradi deb savol beruvdi averlok yog'i ikki yilda bir uch yilda bir ikki yilda bir almashtiriladi o'zi ko'pincha bundaylar almashavermaydi o'ylamang siz averlogim yog'i ifloslanibdimi yo ozayib qolibdimi deb averlogingiz yog'i ozaysa mana bu yerdan ko'rinadi mana o ko'rinyaptimi yana ham yaqinlashtiring mana ikkita chiziq turibdi hozir mashinkamiz yog'i full ekan yoqib beraylik chiqadi yoqqan keyin buni yog'i asosan yoqqanda bilinadi mashinkani yoqqaningizda keyin ko'rinadi hozir bu yog' silishkim ichi ko'proq ekan mana tanam o'tib ketibdi o'zi aslida mana bu o'rtasida turishligi kerak ikkita chiziqni o'rtasida turishligi kerak mana hay ya'ni ko'p bo'lsa mana oz degani eng pastdagisi bundan pastga tushib ketsa ham bo'lmaydi shuni o'rtasida turishligi kerak mana qora chizig'i jaklarda shunaqa boshqa kompaniyalardan servolardan mundoq qizil nimasi bo'ladi mana bundan bunday o'tib ketsa уже normadan oshib yoqib quyilgani bo'ladi agar normadan oshib yoqib quyib yuborsangiz mashinangiz tutab ketishni boshlaydi yoz oylarida tutab ichidagi nimalari kuyib ketishi mumkin endi eng yomon vaziyatni aytyapman hozirgi endi moshinkalar o'zini o'zi bloklab qo'yadi borib yog'ini bo'shatib programmangizga полностью bitta programma qildirishga majbur bo'lib qolishingiz ham mumkin shunaqa yog' o'zi ikki uch yilda bir almashadi endi qanaqa nima qilishingiz mumkin mana masalan bir uch to'rt oylarda mana bu yerda yog' bo'ladi mana mana bu narsani bundoq ochsangiz ochib ham ko'rsatay ehtiyotli bilan ochasiz buni bundoq ochib turib mana shu joyiga silikon yog'i deydi uzoqlashtirib oling silikon yog'i shu joyga silikon yog'i qo'yasiz keyin mana bu ipingiz yumshoq kelishni boshlaydi ip tanlamasdan avvalroq tikishni boshlaydi mana bu keladigan inadagi iplarni yog'lab berishga xizmat qiladi hozir buni silikon yog'i ozroq qolibdi hop mana bu qayta tushirib qo'ydim qayta tushirib qo'ydim mana pastda ham mana bu yerda bo'ladi bu yerda ham bu pastki iplar uchun asosan silikon yog'i mana shu yerga quyiladi mana uni yelimidan bundoq tortsangiz chiqadi o'zi tepaga mana uni tortishga chiqadi keyin mana shu yerdan qilib qo'yasiz shunaqa keyin bu narsani tushunmaganlarga mana yerda yangi chiqqan moshinkalarni mana joyi orqadagi orqadagi nimasi mana bu hay deb qo'ygan ya'ni cho'ziladigan tortmaydigan materiallar uchun mana bu hayga qo'yib olasiz mana bu moshinkani tishi qattiq tortishni boshlaydi hayga qo'yib olsangiz m degani medium o'rtacha degani mana bu o'rtachaga qo'ysangiz o'rtacha materiallar tikish uchun mo'ljallangan bo'ladi oxirgisi a bo'lsa masalan bu ana shu e, tagini yeydigan materiallar bo'ladi o'shanaqa materiallarga eng oxiriga qo'yib olasizda moshinkangizni nimasidan tushadi pastga tushganini hisobiga kamroq tortib tagi tortmasligini oldini oladi qattiq materiallardan o'sha tagini yevormaydi shunaqa agroblok mashinkasini e, pashti tozalab bo'ldik bo'ladi shunchalik tozalangani ham agar sizda kompressor bo'lsa yoki vaqtingiz bemalol bo'lsa bemalol shoshmasdan tozalashingiz mumkin mana mana plaka deydi shu plakasiga nimalar cho'plar musurlar yiqilib qolgan bo'lsa tozalab tashlaysiz <laughs> keyin Qayerga qo'yamiz? Buni joyiga qo'yayotganda ham mundoq qarasangiz oldin bitta vidasini qatirib oling ozgina bo'sh qilib buni ham bo'sh qilib qatirib oling buni qatirayotganda ham mana mundoq qarasangiz mana bu temir tishga zubiga mundoq qilib turib qolmasligi kerak mana bu narsa mundoq ochiqligida turishi kerak o'shani ahamiyat beringlar mana bundoq qatirib ko'ramiz hozir agar tegib qolsa bitta shuncharoq qatiramiz sekin ikki tarafini bir xilda qilib qatirladi mana buni tortdim чтобы bu tarafga kesinlar bundoq mana endi mana bemalol ozgina masofada mana bu tish temayapti bir yog'ini birinchi qatirib birinchi bunaqa qatirib nima qilmang ikkalasini bir xilda qatiring iloji boricha e, yangi o'rganayotgan odamlar ko'pincha bilmaydimi shunaqa mashinkani tozalab bo'ldik mobillo mashinkasini tozalash shunaqa bo'ladi yana bilmagan savollaring bo'lsa kommentariyalarda bemalol qoldirishinglar mumkin foydam tegdi degan umiddaman